ገብስ ያልገባበት የጀበና ቡና፣ የኔ ውሃ ያልተጨመረበት ንጹህ ወፍራም ወተት፣ የኔ አንተ ጩባው ወይ እኔን እንደዚህ ነው የምጠራኝ እንዴ? ምን ያው እኔ እኮ ንጹህነትሽን፣ ግልጽነትሽን፣ ተወዳጅነትሽን፣ ተፈላጊነትሽን ልጠቅስ ብዬ እኮ ነው። እና ከነዚህ ሁሉ የሚወደድ የሚፈለግ ነገር ጠፍቶ ነው በዚህ የምታቆላምጠኝ? አልጠፋም አልጠፋም እንደውም በቅንጦት ምግብ ልጥራሽ። የኔ ፈሳሽ ዘይት <laughs> ደስ አለሽ አይደል? ቀላል። ከአንተ ውጭ እኮ ማንም ይህንን ክብር ሰጥቶኛ ያውቅ። የኔ ዳይፐር፣ የኔ ውድ ለማለት ፈልጌ ነው። <laughs> አምስት መቶ ብር ይኖርሻል። ወይኔ ጩቢቲ፣ ወንድ ልጅ አይደለህ እንዴ? አሁን ችብር ምን ልታደርግልህ ነው? መቼም እንደ ሶፍት ላብህን ልጠርግበት ነው አይደለ የጠየቀኝ ሚጣይ በየሻማ ወረድ በያ ምን መብራት ተረኛ ሆናችሁ ነው እንዴ? ወይኔ ወይኔ ወይኔ ወይ ኪሴ ውስጥ አርባ ብር ብቻ ነው ያለው። አርባ አንድ አርባ ሁለት አርባ ሶስት አርባ አራት ብር ብቻ ይኸው ሲቀጥር ያለው እና ምንድን ነው የሚሻለኝ? እዛ እንኳን ሄጄ ኧረ እኔ እከፍላለሁ፣ አንተ ተው፣ ኧረ እኔ ኧረ ተው፣ ኧረ ለመባባል ራሱ ለመግደርደር ራሱ እኮ እንዴት ነው ማደርገው እያልኩ በአነስታይን የአንጻራዊ ቲዮሪ እኮ እያብቃቋት እኮ ነው ያለሁት። ስማ ጥበቃው እንዳያይን ዳይሬክተሩ ቢሮ ብናጨስ አይሻልም? ቸርብሬ ሊመክሩኝ ባልሆነ አረ ላሽ በመመከር የተነሳ መሰለኝ ጨዋው ልጅ የተበላሸው። ቀበሌ አበል እየተከፈለ ነው እንደ የምትመከረው? ልጅቷ የጠይም ሎጋ ከፀጉሯ በላይ ሌላ ፀጉር አድርጋ ምናልባት ትረጋጋ። ልቤን ወሰደችው ጠራርጋ በዲዛ ሸጠችው ጉሮሯን ልትዘጋ ልትዘጋ ልትዘጋ ስታፋሽክ መውደዴ ጀመረ፣ ስታዛጋ ማፍቀሬ ጨመረ። እረ እረ እረ ሴቱ የሚመኘው ኮስሞቲክስሽን ነው፣ ወንዱም የሚመኘው ዳሌ ወገብሽን ነው። እኔ ግን አልፈርድም ላንቃሽን ባላየው ባላየው ከላንቃሽ ቀጥሎ ታየኝን ጥልሽ በደንብ አዛጊልኝ እባክሽ እባክሽ እባክሽ እባክሽ የንጥልሽ ታቱ ይላል አለው አፏን ስትከፍተው ተበላው ተበላው እላው እላው እላው ሌባ ከሰረቀ በኋላ ነው ሺ የሚሮጠው። አንቺ ገና ከሆኑ ውድድሩ ሲጀምር መሮጥ የሚጠቅመው ለዲባባ ልጆች እንጂ ለብርሃኑ ልጆች አይደለም። እሺ እንዴ ከኬጂቢ ጋር በምን የተኮራረፍኩ ይመስላል በዚህ ስራዬ? እየተኮራረፍኩ አንተ ራሱ ኬጂ ከሚማር ሰው ጋር ቆይ ምን ያኮራርፋል? እሺ ኬጂ ኤዎችስ አላኮረፉ? ታግታችኋል። አሁን የሰራሽበትን ገንዘብ እንዳለ አምጪ፣ ቶሎ በይ። ጩቢቲ አቡ ተኝቶ አነጣጥሮ ይደፋል ነው እንዴ? ማን መጥቶ ነው የተኛችሁት? እንቅልፋችን መጥቶ ቤተሰቦቼ ዛሬ surprise አለኝ። ወይ ልትሞት ነው? ይሄ ነገር ግን ቢቀር አይሻልም? እኔ ይኸውልህ ይህን ሁሉ አተግተህ በኋላ በኮንትሮባንድ እያንቀሳቀሰ ነበር ብለው ቢያስሩ የለውበት። አረው እንዴ ይሄ ጸባችሁ እጅ እጅ ነው ያለኝ፣ እጅ እጅ አለኝ። ማን ነው ማን ነው ለብሬ ያደረጸ ማን ነው? ብሬ እጅጅ እጅ ያለ ጸብ አልክ እንጂ እኔ እኮ አልሸተተኝም። የቱ ጋር ያለው? ስትንፈራገጥ ላየህ እኮ ሶፋ ላይ ሳይሆን የቦክስ ring ውስጥ የተኛ ነው የሚመስለው እኮ። ጩቢቲ ድምፄ የድምፅ አልባዎች ድምፅ ነው ስትል ትደመጣለህ። በሌላ በኩል ደግሞ ድምፅህ እንኳን ለዘፈን ለማንኮራፋት አይሆንም ለሚሉት ግን ምን ትላለ? ቆይ ቆይ ቆይ ቆይ ቆይ ድምፃዊ ለመሆን ጥሩ ድምፅ ያስፈልጋል ያለው ማን እና ኳስ ተጫዋች መሆን ነው የሚያስፈልገው? እኔ ባደኩበት አቡዬ ጉዶንኩል ጉዶንኩል ሞቻለሁ ብለህ የእድር ብር በልተህ እንዳይሆን ብቻ እሱን ለምን ይሄ ሙዝና ብርቱካን ይዘው የታመመ የመጠየቅ ባህላችንን ለምን ዩኒስኮ ላይ አናስመዘግበው? ይመዝገብ ተባለ። በማን ብሔር ስም ሊመዘገብልሽ ለዛ መሰለኝ እኮ ራፐሮቹ ቆንጅዬ ቆንጅዬ ጫማ የሚያረጉት። ኧረ እባካችሁ፣ ኧረ እባካችሁ ረቂቁን የሙዚቃ ሳይንስ ምንም ሳታውቁ አታበለሻሹት። ድምፅ ይኑራችሁ፣ ድምፅ መኖር አለበት፣ ድምፅ ይኑራችሁ የምትሉት ድምፅ ከሌለን ከየት አባታችን ልናመጣ ነው? ቀስ ብለ ብላ እንጂ ሰፈርተኛው እኮ ሸማቾች ስኳር መጣ ብሎ አፍ ላይ እንዳይሰለፍ። ይሄ ሁሉ ውሃ ምንድን ነው እንዴ? ከቧንቧ የቀዳችሁትን ውሃ ማነት ትስዬ ታሸገዋ እያላችሁ መሸጥ ጀምራችሁ እንዴ እናንተ ስማ ስራ ያጣ ሌባ የራሱን ኪስ ይሰርቃል ያሉት ለካ እውነታቸውን ነው። አንተ ዝም በል እሺ። ቦዲናን ሰብሬልህ ቅቅል ነው የምሰራብህ። እኔ የምለው ከዚህ በፊት የወጥ ቤት ሌባ ነበርክ እንዴ? ሰውዬ ከቀን አስር እስከ ደሞዝ ቀን ያለው ነው። እኔ ግን አድጌም ከቤት ውጭ እንዳላደር እከለከላለሁ። ቆይ እሺ፣ የእኔ መብት እዚህ ቤት ምኑ ጋ ነው? ያንቺ መብት ምኑ ጋ ነበረ? ቅድም አርጋ ስር እኮ አይቼው ነበረ። የማን ነው አልኩኝና አንስቼ ወደ ውጭ ታልኩት። ቆይ እንደውም ልፈልግልሽ። እዴ ኧረ በለው እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አድርሰናል። እሺ ቫት ቆርጡልኝ። እንዴ አንተ ቀፍሎ አዳሪ በገዛ ቤት እግዜር ይስጥልኝ። ለነገሩማ በአንተ ማን ይፈርዳል? ማንም በአንተ አይፈርድም እኮ። ስማ ማገር የለኝም እንጂ እኮ ጅምር የጭቃ ቤት እኮ ነው የመሰልኩት። ኑሮ አገርጥተኝ ነው እንጂ ገና አራት ዓመቴ ነው። ከተመረኩ ይኸው ሶስት ዓመቴ ነው። ያልደረስኩበት መስሪያ ቤት የለም። ደህና መስሪያ ቤት የሚሰራ ዘመድ የለ? የለ። እሺ፣ አንተ ወይ ቤተሰብ የምታውቁት ባለስልጣን የለም? የለም። <laughs> እናንተ ማን አባ ስለሆንክ ነው ስራ የምታገኘው? በኢትዮጵያ ውስጥ እሳተ ገሞራ ያለበት ቦታ የት ነው? አቡሽ እሳት ያለበትንም ቦታ እንደው አታውቁም? ፍም እሳት ያለበት ቦታ ማለት ነው። አወኩት። ሺሻ ቤት ነው። ውሮ መቼም አንቺ ታውቂዋለሽ። መልሽልኝ ጎበዟ። ለምን? ምክንያቱም አለማወቅን ማወቅ አዋቂ ስለሚያሰኝ ነው እንጂ እሳተ ጎመራ ያለበት ሲኦል እንደሆነ ጠፍቶ ይመስላችሁ እንዴ? አበው ምን ይላሉ መሰለ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያዩ ከፈረሱ ጋሪው ቀደመ ይሉ ነበረ። አንተ እኮ ፈረሱም የለህም። ከቤት ጸዴ idea ነው የመጣው። ቹቢቲ ክሊፕህ ላይ ፈረስ ቢኖሩ በጣም ጸዴ ነው የሚሆን። ፈረስ ከሚኖረው ለምን ራሱ ፈረሱን ሆኖ አይሰራም? እና አንተ ልትጋልበው ነው በለው በለው ማለት ይኸውላችሁ፣ ሁልሽም የፈለግሽውን በይ፣ እኔ ግን የተሰጠውት ለዚህ አረ ስቴዲየም ስላችሁ ምን ትዝ አለኝ መሰላችሁ? አንዴ ስቴዲየም እንደዚህ ኳስ እየተጫወቱ በዛ ጭቃ አንዱ ኳስ አገኘው ብሎ ይለዋል፣ አይንቀሳቀስም፣ ይለዋል፣ አይንቀሳቀስም። ምንድን ነው ተብሎ ይታያል። ዳኛው ጭቃ አስምጦት ውስጡ ነው አንገቱ ቀርጦ ነው። እንደው አደራችሁን አደራችሁን ሀምሳ ብር ለመዝረፍ ብላችሁ በመቶ ብር ጩቤ እንዳትወጉኝ አደራችሁን አደራችሁን። አቁም እረ ጩኸት፣ እረ ጩኸት! እርግጠኛ ነኝ የኢያሪኮ ግንብማ ያላንቺ እርዳታ አልፈረሰም። መርዶ ልትነግሪኝ ነው? መቼም የፌስቡክ ዜና እኮ ሞት ይበዛዋል። ይህም እንደዚያው ነው። ስሚ፣ ስልክሽን ተንቀሳቃሽ ድንኳን ስላደረግሽው ከአሁን በኋላ ፌስቡክ ስትጠቀሚ ነጠላ ማዘቅዘቅሽን እንዳትረሺ። እናንተ የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። ለነገሩ እኮ ህልም አብሮ ለማያይ ሰው አትጨነቅ ይላል ደራሲና ዳይሬክተር አዶልፍ ሂትለር። የት ቦታ? በነገራችሁ ላይ አዶልፍ ሂትለር ጨካኝ መሪ ከመሆኑ በፊት ደራሲና ዳይሬክተር ነበር። በጥይት ነው ኔ በጥይት ይገርመሃል። የበፊት ምኞቴ ቦክሰኛ መሆን ነበረ። አሁንም እኮ ቦክሰኛ ለመሆን አቋምሽ የሰጠ ነው። ሁሉም ሰው እንዳንተ ነው የሚያሾፍብኝ። ኧረ እኔ አላሾፍኩብህም። በዚህ አቋምህ አይደለም ቦክሰኛና ዝናብ ራሱ ወደ ጎን ቢዘንብ የሚመታ አስመስለኝ። ስለዚህ ሁሌ ታሸንፋለህ ብዬ ምንድነው ምንድን ነው እንደዚህ ሌባ ይበዛ ቀላል በዝቷል እንዴ? ትላንትና ራሱ ታኪስተራ ላይ አንድ ኪስ ውስጥ ሶስት እጅ ነው እኩል የገባው። ያንተ አንድ እጅ የገባው ሁለቱን እጅ ለመቁጠር ነው። ማሸማቀቅ አይሰለችህም? እኔ የዚህም ቤት ገጽታ ለመቀየር ሟማት አለው። አንተ ከስር ከስር እየተከታተልክ ትገለዋለህ። እንዴ ረዱ፣ ቆይ የዚህም ቤት ገጽታ ለመገንባት ለምን እንደዚህ ትሟሟቻለሽ? ማለት በቂ የሆነ ሜካፕ ነገር ብንሰራው ስ ሌላ ቀን አንድ የፖለቲካ አመራር ምርጫውን ሲያሸንፍ የሚያሳየውን ደስታ አሳይን። ህዝቡ ከስር ከሆነ ልክ ነች። ምክንያቱም እንዳሸነፈ ሲያውቅ ሊረግጠን መዝለሉ አይቀርም። ያው አባታችሁ ሐኪም ቤት አልሄድም ብሎ እያስቸገረ ነው። አንድ በሉት። ወይ ጉድ! እጄን ተሰብሬ ሄጄ ሽንት አምጣ ለሚሉኝ ነገር አልሄድም። አንቺ ነሽ አይደል ደግሞ ደውለሽ የነገርሻት? አሳይሻለሁ። እሺ። እንዴ! ኧረ እኔ ብሬ ይሙት አልደወልኩላትም። ቴክስትን አደረኩላት። የፊልም እግዜሩ ዳይሬክተሩ ነው በሚለው ፍልስፍናዬ ከተስማማን ወደ ስራ መግባት እንችላለን። ያው ቅድሚያውን ግን ለእናንተ ነው የምሰጠው። ግን ቆይ ጭቢቲ፣ እዛ ጋ ያለችዋን ነፍሰ ጡር ቅድሚያ ብንሰጣት ስል ማሽቃበጥ ማሽቃበጥ አይመቸኝም። የፊልም እግዜሩ ዳይሬክተሩ ነው በቃ ቅድሚያ ለነፍሰ ጡር ትለኛለች። ይሄ እኮ ፊልም ነው፣ የታክሲ ሰልፍ አይደለም። አብዛኛው ተባኖባቸዋል። ጎንበስ ብላችሁ የጫማ ሽታ መስረቅ ጀምራችኋል አሉ እኮ። ተው ተው ተው ተው፣ ስንት ለፍቼ ያጠራቀምኩትንማ ተፍ አታደርገኝም። ተው ተው። አሁን ቢታጣ ቢታጣ እንደው በረዱ field ስራ ይታጣል እንዴ? በጩኸት ዶክትሬቷን የያዘች ልጅ እኮ ነች። ጥሩምባ ነፊነት እንኳን አይታጣላት። የሎ ሲያንሳህና ወይ እሱን እርግማን አሁን ውሮረግም ያስወጣል። አዎ የሀገራችን መቶ ሁለት ብሔር ብሔረሰቦች ስነ ልቦናቸውን አሳያል። እንዴ መቶ ሁለት ናቸው እንዴ? ለችግር ጊዜ ብለን ከኬንያ አንድ የተወሰነ ብሔር ተበድረን ነው። እና ምን ይሻላል ትላለህ? በኋላ ተልስን የዋ ስለመሆን ብትመጡ ይሻላችሁ። አንተ የሁሉ ጫት በልተህ እስክትጨርስ ድረስ አባይ እንኳን ያልቃልሽ <laughs> እኮ ደግሞ ማነገረሽ? ምን ሆኖ ነው የሚያልቀው? እኔ እንጃ ፈሶ መሰለኝ። ግን እርሶ እኔን ከሚመክሩኝ መጀመሪያ ልጆቹን ቢመክሩ አይሻልም? ልጆቼን የታውቋቸውና ነው ላይተር እንዋሳለን እንዳትለኝና በንዴት አዲሷ ሳተላይታችንን በ duster አስፈንክተኝ አገሪቷን ለከፋ የፎቶ እጥረት እንዳታጋልጣል። የታክሲ መስሎኝ ሰላሳ ደቂቃ ሙሉ ተሰልፌ የኢቴም ወረፋ ነው አይሉኝም። የራሳቸው ሀሜትና ሱስ አሱስ ሳይታያቸው በአንተ ላይ ሊላላጡ ቢሞክሩ ምንም ነገር እንዳይሰማ እሱማ የሚላላጠው መች ጎዳኝ። ልጣጩ እስኪጠረግ ቆሻሻው ነው ያስጠላኝ። ታዲያ መጥረግ ነው ማጸዳዳት። አበሻ እኮ ነኝ። መንግስት ጥረግ ካላለኝ ነች ትዝ ይለኛል። ቦዝ ቦዝ ነው ያልኩት። አሁን በዚህ ክለብ ቦዝ ይባላል። ቦዝ አጠጥቼ መሆን አለብን። አየቱርክ ክለብ፣ አየቱርክ ክለብ ኩዚ ቡን ያለ ብዬ እኮ አፈር ብል አሁን ቲና ምንድን ነው የምታሳይልኝ? አዎ አዎ የባቡሩን ሀዲድ በወገብሽ ታሳይልኛለሽ። አክሽን! እሷ ረዘመች። የጅቡቲውን መስመር ነው ይመስለው። ቀለል ቀላል ባቡሩ አላል የአዲስ አበባ እሱን አርግልኝ እስኪ። ከት ማነው? አክሽን! እንዲያው የሰፈሩ ቲንክ ታንክ ግሩፖች ቡና መጣጫ ከመሆን ለምን ስራ አትይዝም? አልይዝም። በታንክ ግጨኝ ከፈለግ እንዴ። አንዴ አስረዳለሁ አስረዳለሁ። ስለዚህ ይኸውልሽ ታቀፈልሽ ሊያስፈለፍለው ነው። አንተልች እሱን ነገር አውጣና ጣል። ሊጥል መሰለኝ የታቀፈው። እኮ ገባኝ። የጠፋው ስሜን በምን ልመልሰው? ጥራ ወርቁ ስለ ቁማር ከኔ በላይ አታውቅም። ቁማር ላይ the house always wins የሚል አባባል አለ። እና የቤት ልጅ ካልሆንኩኝ አላሸንፍም ማለት ነው። በያሹን መላ ወረድ በይ። እምቢ ካልሽ በዱላ ነው ማራገፍሽ። ምን እንደ ፍራሽ አዳሽ ማለትሽ ነው? ወይ አባዬ፣ ምን አይነት ሰውዬ ጋር ነው የወሰድከኝ? እንዴት መኪናዋን ገዝቷት ነው ወልዷት? መኪናዬን የለ ጎረምሳ አልሰጥም አባባሉ እኮ ሊድርልኝ ነው ይመስለው